Uh, hi guys, um, welcome to my channel with uh, Luis Asuncion. Uh, so, uh, pag-uusapan natin ngayon ay eh, uh, feature pala natin ngayon ay tungkol sa uh, paano natin malalaman ang uh, how many views na ang isang o target estimated income ng isang uh, yung favorite natin vlogger as well as uh, kung anong rank nila uh, ah, katulad, katulad nito sa akin uh, uh, ako uh, personally hindi small youtuber pa lang naman ako so meron akong 0.99 dollars a month so 1 dollar a month napakaliit hanggang 16 dollars so hindi pa ganun kalakihan so estimated uh, yearly earning ko 12 dollars 290 dollars which is uh, nasa 53,033 pa lang ako sa buong Pilipinas yung ranking ko and dito na ah, makikita natin sa na uh, yung wawawin uh, hungry serial sa ano, wanderer ganyan pakita ko sa inyo so pumunta na kayo sa socialblade.com so pag ano yan nung search kayo lalabas na dito originally ito simulan, na, simulan natin pwede ito nang lalabas so pwede kayo mag search dito ano ba type nyo ah uh, si wow, wow, So, ay, hindi. So, hindi dapat dito. Dito ko dapat search. How, how, how will. So, ito makikita nyo. Rank 16 sa buong Pilipinas Yung Wawa Win na nag-acquire ng monthly, in, monthly ng 3.1 thousand dollars. So, yun yung pinakamaliit. Dollars at 3 $1.1 hanggang $49,000 dollars ang monthly niyan. So, uh, hindi natin pupungkitin. Uh, ito para magkaroon tayo ng space. So, tingnan naman natin yung si Ivana Alawi. Alawi. Alawi. Yan. Rank 7 siya sa buong Pilipinas na nag-earn siya ng 8,4,234.7 monthly uh, sa dollars okay and roughly 12 po lagi sinusundan ng asawa ko to o hmm, hmm. oh, third o oh, factor siya sa buong Pilipinas nag-earn ng 72,000 uh, 1.2 million dollars a month okay so isa sa mga ano rin laging uh, sa dito from 26 sa buong Pilipinas. Tapos $2,000 hanggang $32.5 uh, dollars per month. Uh, okay. 32.5 thousand 32,000 so ito komi okay. pinababaliwan ng karaming mga komedyante nagpuputo daw ara ah, so ayan, around 36 sila So nakita na 443 dollars at 7.1 thousand dollars. Parang 36. So yung ano na, foreign gems. Kung sa inyo, may nakatype na rito kasi eh, nasa search ko sila madalas. Uh, 530. Although rank 530 siya, pero uh, kumplita siya ng 100 $703 dollars up to $11.3 thousand dollars ang isang nakilala ko ng foreigner si ano Hungry Syrian Wanderer Ayan. oh at this one Hungry ah ito yan kung ano pa ang kita niya ay hindi, hindi ito pero alam ko meron siyang isa pa ng mas bago kaya yung kasi one upload lang to pero search nyo dito uh, ah, napakarami na uh, makikita rito which is uh, kayo na bahala kung sino ang mga gusto nyo sundan at uh, at uh, alam kong idol nyo o uh, sino pinapalo ng mga artistang ito o sino man o like uh, siguro sa Alex Gonzaga kanya tingnan natin Alex ah, Gonzaga so ayan, wala, walang nakawin na rank kaya siguro hindi updated and ah uh, pero kumikita siya ng monthly, uh, monthly earning na $7 at 214 ito yung bago dati niya alam ko may bago siya hindi ko maalala ko ano pangalan ng ginamit niya okay So, that's all for today and kayo na kung bahala ah, kung ano, silang solusyon nyo sundan at uh, i-check basta tinuro ko sa inyo ang social blade eh, uh, hindi siya actual na para malaman kung ilan yung ano pero ito eh parang computer generated siya na sinesearch niya throughout the YouTube, Dailymotion at kung ano-ano pa kung magkano ang income monthly income nila sa pag-vlog. Okay? So, uh, kung hindi po yan subscribe sa channel ko na Campus Time Bar yan or uh, Luis Ascension Vlogs, click to, to hit the notification bell and subscribe button and hit the notification bell and para mag updated kayo sa aking mga videos. Maraming salamat po.